አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና ተከበራችሁ መላው ለምትገኙ የሚዲያ ታዳሚዎች እንደምን ሰንብታችኋል? እኔ ያለው አልሐምዱሊላህ በጣም ቢቆይም በጠፋም ያው ብዙም ተመልካቾችም ስለሌለኝ ብዙም አያሳስበኝም። ይፈልጉኛል የሚፈልጉኝ ሰው አለ ብዬም አያሳስበኝ የዛሬው ፕሮግራሜ በጣም እና ሁላችንም ደግሞ ማወቅ የሚገባው በተለይ ውጭ ሀገር ያለ ነው ስልክ የምንጠቀመው ሁላችንም ማወቅ ያለብን በኦሮምኛ ስሰው ሲወራ የነበረው እኔ ደግሞ በአማርኛ ቀርባለሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ፋጤ በቪዲዮ ራቆቷን ልብሷ ወልቃ ስታወራ መዳሟ ይዛታለች። መዳሟ ውጭ ሆና ድምጿ ስትሰማ ብዙ ጊዜ ከተከታተለቻት በኋላ መጨረሻ ላይ ያን ነገር ምን እንደምትሰራ ድምፅ እያሰማችም በቃ የምታወረው የወንድ ድምፅ ምሰማል እና መዳም ኮንፊውዝ ትሆናለች። ማለት ከማን ጋር ነው የምታወራዎች ልጅ ወንድ አስገብታ ነው ምናምን የሚለው ጥርጣሬ ውስጥ ትገባለች። ለባሏ ትነግረዋለች። ብዙ ነገር እና መጨረሻ ላይ ካሜራ አስገባዋለሁ። ካሜራ አስገብቶ ሲያዩት ቪዲዮ ላይ ማለት ነው እሷ እርቃኗ ልብሳ ወልቃ ራቆቷን ከወንድ ጋር ቪዲዮ ታወራለች። እና ይሄን ነገር ከተከታተለች በኋላ ሴትዮዋ ለፖሊስ ተናገረች እና ፖሊስ ታመጣበታለች። ያለችበት ፖሊስ ይዛታል። ፖሊስ ከያዛት በኋላ ሲወሰደ ወደ ፍርድ ቤት ስትቀርብ በሞት ፍርድ እንድትቀጣ ተደረገ፣ ተወስኖባታል። በዚህ በሰላሳ ማለት ነው እና በኤምባሲም ተይዟል እየተባለ ነው። ሁላቸውም ደግሞ እዚህ ጋር ማለት ነው ግልጽ ብንነጋገር ግልጽ ግልጽ ብንነጋገር ጥሩ ይመስለኛል። እኔ እንደው ፊት ለፊት ማለት ያኔ ቪዲዮ ስናወራ እንዲሁ ካሜራን እያየን በቃ ልክ ሰው ልክ እንደዚህ ፊት ለፊት እንደሚያወራ ሰው ካሜራውን እያየው ብለኛል፣ ግን ቦታው ስላልተመቸኝ በራሴ ቪዲዮ እየታየው ማውራት አልቻልኩም። እና እውነቱን ለመናገር እነዚህ ነገር የሚያደርጉ ብዙ ብዙ አመታት ስደት ላይ የቆዩ በተለረባ ሀገር ወጣል እንጂ እኛ ለቤተሰቦች ነው የምናስበው። ለቤተሰቦች እያለን እያለን እድሜያችንን ጨርሳለን። ምንም ጨብጠን የምንሄድ የለንም እና እንድን እያለን እድሜያችንም ይሄዳል፣ ጊዜ ይሄዳል፣ እድሜያችን ይሄዳል። ከወንድ ጋር እናወራለን። ከወንድ ጋር ስናወራ ወንዶቹ እንዳይሄዱብን እንዳይሄዱብን እኔ በእኔ ሀሳብ በእኔ ግምት ማለት ነው። እነሱ የሚፈልጉትን ሁሉ እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ማስበው እንደዛ ነው ማለት አሁን ትንንሽ ሆኖ በትንሽ እድሜ የሚወጡ ሰዎች እፍረትም አላቸው። ብዙ ነገር ውስጥ ያልገቡ አዲስ የሚመጡ ከሀገር እፍረትም አላቸው። በቃ ይፈራሉ። እንደዛ ነገር አይደፍሩም እና ብዙ ሰው ሀገር፣ አረብ ሀገርም ሆኑ የትም ሀገርም ሆነው የቆዩ ሰዎችን እንደዛ አይነት ድርጊት የሚፈጽሙት ብዬ ነው ማስበው። ለምን ይሄንን ከለቀኩን እንደዚህ ካላደረኩለት እንደዚህ ካልሆንኩለት ይሄን ካላኩለት ይሄን ካልፈጸምኩለት እሱ የፈለገውን ካልፈጸምኩለት ትቶኝ ይሄዳል በሚል ሀሳብ የፈለገውን እሱ የፈለገ አርግ የሚላትን ላኪልኝ የሚላት ሁሉም ነገር ሁሉም ነገር በሞኝነታችን እናደርጋለን ማለት ነው በእርግጥ ሁሉም ፈጣሪ የሰጠን እንጂ ምንም ብናደርግ ራሳችን ማበላሻት፣ ኃጢአት ውስጥ መግባት፣ ራሳችን ማዋረድ እንጂ ምንም ለእኛ እኛ ስላስብን ለእኛ የሚሆን ነገር የለም። ይህን ነገር ሁሉም ማወቅ ያለበት ነው። ለእኛ ያለው የትም አይሄድም። የእኛ ያለው መቼም ይሁን መቼም ይቆያል እንጂ የእኛ ያለው ለእኛ ያለው የትም አይሄድም። ይህን ነገር ማወቅ አለብን። ፈጣሪ የሰጠንም መቼም ብነጋም መቼም አናጣም። ደግሞ ስለፈለግንም አናገኝም። ራሳቸውን ጠብቁ። የፈለገው ይሂድ፣ የፈለገው ይቀመጥ። ለአንቺ ያለው የትም አይሄድም እና እንደዛት ነገር ስራ አትስሩ። እሷ እሱ ያላት ድምፅ አሰሚ ስላት ድምፅ እያሰማት ልብስ አወልቂ ሲያት ልብስ አወልቃ እንደዛ እያደረገች መጨረሻ ላይ ካሜራ አስገብቶ ሰክሬት ካሜራ አስገብቶ ነው እሷን የቀረጿት እና አሁን የሞት ፍርድ ተፈርዶባታል እየተባለ ነው እና ዱዓ አድርጉላትን ለራሳቸውም ደግሞ ብትማሩበት ሽንት ቤትም ክፍላቸውም በጣም እንደሚታየው አሁን እንትን ላይ ፎቶ ላይ ካሜራ የሚታዩት ካሜራ ትልቅ ይመስላል። በጣም በጣም ትንሽ የሆነ የእሳት ባትሪ ታውቃለህ? ትንሽ የእሳት ኢትዮጵያ ውስጥ ልታውቁ ትችላላችሁ። እንደዚህ እቺ የምታክል የሳት የሳት ድንጋይ ማለት ነው። የሳቱ ባትሪ የምታክል ምናምን ከዛ የምታንሰው እስክሪፕቶም አለ አይደለ? እስክሪፕቶ እስክሪፕቶው በቃ እንደ እስክሪፕቶ አስቀምጦ እናንተ እስክሪፕቶ ነው ብላችሁ ልታው ትችላላችሁ። ብዙ ነገር ይወራበታል፣ ብዙ ጊዜ ይወራበታል። ይህንን ነገር ብትገነዝቡ እኛ አንድ ጊዜ ማለት ነው አንድ ጊዜ አንድ ሁለት ቀን ገላችን ከታጠብን በኋላ አይተናል። እንደዚህ እንደ እስክሪብቶ የምትመስለው ማለት ሽንት ቤት ውስጥ ሽንት ቤት ውስጥ ማለት ነው። አይቴኑ በጥሽ ያለው እኔ በራሴ በእጄ በጥሽ ያለው ሽንት ቤት ውስጥ እንትና የውሃ ማሞቂያ ታንክ ላይ ተተክሎ አይቼው ነቂ ያለው እኔ ራሴ ማለት ነው። ለምን ነቀሽም አላለኝ ዝም አለኝ እና ብዙ እየተመላለሰው እያዩ ነበረ። ለምን ቪዲዮ ስደበቅ ማለት ነው። ይሄን ነገር ብትጠነቀቁ የኔ የፈለገውን ቢሆኑ ወንድ ወላሂ ብቻ አልተማራችሁም እንጂ ብዙ ነገር ተሰምቷል። አልተማራችሁበትም እንጂ ብዙ ነገር ተሰምቷል። ቪዲዮቸው ተለቋል። ቪዲዮቸውን ከላካቸውን በኋላ ብር ላኪ፣ ብር ካላክሽልኝ እንደዚህ ያደርጋለሁ፣ social media ላይ ለቅሻለሁ ምናምን እያሉ እያስፈራሩ ብርም እየተቀበሉ ነበረ። በዚህም አልተማራችሁም። መጨረሻ ላይ ይኸው ራሳችን ራሳችን ያኔ ማጥፋት በዚህ በቃ ራስን ታጭ ድረስ እኮ ነው እያደረስ ያለው ወንዶች ማለት ነው። ባታወሩስ ከወንድ ጋር ባታወሩስ ለእናንተ ያለው የትም አይሄድም። ከወንድ ጋር አታውሩ። በቃ አይታመንም ሰው ሰው አይታመንም። በአሁኑ ሰዓት ሰው አይታመን፣ ወንዱም ሴቱም አይተማመኑም። በቃ ምንም በቃ በአካል የሚታቁ የሚተዋወቁ ከሆነ እንጂ በዚሁ በስልክ በምን በምን በቃ ይቅርባቸውን። እውነት ነው ምላቸው ምንም ምላቸው ነገር የለ። ከቻላችሁ በቃ ተውት፣ ያለው የትም አይሄድም ብላቸው ተውት። በቃ ይሻለናል የኔ ለእኛ ያለው የትም እንደማይሄድ ራሳችን ማሳመን አለብን። እሱ አርጌ ከሄደ ይሄድ፣ ከወደደን ይውደድን። የትም አንሄድም፣ እንገናኛለን እንገናኛለን። ስለዚህ እስከዛ በአካል ከምትገናኝ ድረስ መተጋገስ እምቢ እሄዳለሁ ካለ ደግሞ መጀመሪያም አልወደደሽም ሊያባለግሽ ነው እንጂ እና ተጠንቀቁ። ራሳችሁ ጠብቁ። የትም ብትሆኑ ራሳችሁን ጠብቁ። እየፈለግም ደግሞ የእድሜያቸውን ቢሄዱ ለእናንተ ያለውም የትም አይሄድም። ለአንቺ ያለውም ደግሞ የፈለሹን ብትሰሪ የፈለሹን ብታደርግላት ትቶሽ ይሄዳል። ደግሞ ስንቱ ነው ያኔ በትዳር እየኖረ ያለው? ስንቱ እየተካደ፣ ስንቱ እየተበላ፣ ስንቱ ብቻ ስንቱ እንራቸው ስንቱ እንተዋለው። እኔ ብቻ እኔ መናገር ራሱ በጣም ነው የሚከብደው። እና እሷ ጋር እሷ እንደዛ ከተያዘች በኋላ የመዳም ቤተሰብ ደግሞ የሌላውን ደግሞ ሄዶ በባትር ውስጥ በላይት ፑል ውስጥ ቃዩኝ ምናምን ብላም ያወራችም ድምፅ ነበረ። ያው አሁን ጊዜ ስለሌለኝ ላሰማችሁ አልችልም እና ብትጠነቀቁ። ይህን ነገር በኦሮምኛ ነበር ሲወራ የነበረው። ያው በአማርኛም ቢወራ ብሰማ የሚለው ነው ያቀረብኩት እና share አድርጉ፣ like ም አድርጉ፣ ሌላ ሰው ለሌላ ሰውም እንዲደርስ ማለት ነው። ሁላችንም ደግሞ ብንማርበት ይሄን ላድረስ ድረስ ግን ደርስ ራሳችን መጣል የለብንም። በዚህ ሁላ በሞሽ ውስጥ ፍርድ ሲፈርድብን እንጃ ብቻ እንጃ ብቻ እኔም ቃላት ያጥረኛል። ብዙ ማውሪች ያለው ከዚህ በላም ነገር ስለበዛ ባህያጫ ነው ምንድን ነው የሚባለው እና ይሄን እላችኋለሁኝ። ወሳኝ message ይመስለኛል። ራሳችሁን ጠብቁ። በኦሮምኛ ነበረ፣ እኔ በአማርኛ አቀረብኩላችሁ። ከወደዳችሁ like፣ share ም subscribe ም አድርጉ። ሀሳብ አስተያየታችሁንም በኮመንት አስቀምጡ። subscribe ኡን ደግሞ አንድ ሺህ ስለሞላችሁልኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ክበሩልኝ፣ ሰላም ቆዩልኝ። ሀገራችን ደግሞ አላህ ሱብሐነሁ ወተዓላ ሰላም ያደርግልን። ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።